por outro asasinato de unha muller. Decir en primeiro lugar que estuvemos aquí hai pouco, pero que como o tempo non nos permitiu, non podemos dibuixar a silueta de Manuela, a muller que fora asesinada en Pastoriza o día 25. Daquela, hoxe decidimos facer as siluetas das dúas, das dúas mulleres, destas dúas compañeras asesinadas, para que todas teñan o mesmo trato. En primeiro lugar, queremos pedir a vosa colaboración para que poñades as flores no honor das dúas. Outro día houbo as que deixar todas xuntas polo que chovía, pero hoxe queremos facer o acto como facemos sempre, que todas lenen os mesmos mm, feitos. Eh, quero vos pedir que agora vai sonar a música outra vez que poidades poñer as flores en honor destas dúas mulleres e logo imos facer por tecer unha rede simbólica que o que levamos todas intentando facer dende hai moito tempo unha rede para protexernos e para que ninguna máis sexa asesinada por machismo. Thank you. facer a rede e intentamos que simbolice a unión e eh, a forza entre todas para podernos defender e para reivindicar para reivindicar os nosos dereitos como persoas e como mulleres. Van sair as compañeiras para executar agora as mulleres que queirades participar para facer o da rede, si vides poñernos aquí arredor Thank you. colega, Acércate mucho el micro. A Hilda no pasó un mes do feminicidio de Manuela Iglesias Fernández na pastoriza e, sen embargo, vémonos de novo nas rúas para participar dunha nova xornada de loita e reivindicación do feminismo galego dando resposta era topada dos baño en un hogar, luego de ser pegolada por su parella. De 46 años, FJBF. a la loita feminista, conseguimos visibilizar los feminicidios de un seito global y transversal, y que no se besa como un suceso íntimo. Conseguimos reunir a población en este berro consunto, nesta denuncia colectiva de que as mulleres somos asesinadas polo feito de serlo, porque hai un sistema de opresión estructural que se filtra en todos e cada un dos comportamentos que mantemos na nosa vida e que moitas veces leva a peor e máis tráxica das consecuencias, o asasinato. As mulleres somos o 51% da poboación mundial y eh, precisamos vivir los mismos derechos, no somos cidadás de segunda. no queremos vivir con medo, queremos sair á rúa siempre que nos pete, emprender relaciones e por, relatadas, cando así o consideremos, sen que se atente contra nuestras vidas, porque tenemos derecho a vivir libremente y e porque, mientras las mujeres sexamos libres, o mundo non vivirá máis. Estamos cansas de denunciar as agresións machistas, as violencias institucionais, o acoso, as fendas salariais, a desvalorización dos traballos que realizamos as mulleres, todo aquilo que nos discrimina e que algúns nos non están dispostos a mudar porque lles beneficia, porque non queren perder os seus privilexios. Por iso, precisamos que cada unha e cada un de nós mudemos os nosos comportamentos, que non toleremos ningún tipo de comentario nin atitude machista, violenta, discriminatoria, que non miremos para outro lado. Temos que soterrar o patriarcado e apartalo das nosas vidas. Reclamamos medidas reais e efectivas para a prevención da violencia machista. Repetimos unha vez máis que só coa educación e con cambios radicais estaremos en disposición de dar pasos reais para acabar coas causas da violencia machista. Que seguimos estando soas cando denunciamos, que as nosas crianzas sofren as consecuencias da violencia cando se les nega protección fronte aos maltratadores que a sociedade segue sen estar á altura da resposta que precisamos para que a vida das mulleres se coloque no centro e un asasinato deixe de ser apenas unha anécdota. Non valen as boas palabras de condena pronunciadas ao día seguinte dun feminicidio as declaracións institucionais, os minutos de silencio. Queremos feitos, queremos unha legislación con perspectiva de xénero, queremos que se aplique medidas contundentes e reais, recursos e orzamentos que garantan que se pode avanzar na formación de todos os axentes que interveñen na educación. A sanidade é a prevención e atención das mulleres que sofren violencia machista. Queremos avances e non compromisos. Fronte aos discursos de odio que negan a existencia da violencia, organicémonos e movilicémonos, porque non podemos deixar de facelo mentre as aulas se valeiran de contidos de xénero e de metodoloxías pedagóxicas transformadoras. E se fala máis de pins parentais que de educación afectiva e sexual, Mentres a sanidade se recorta e a detección da violencia na mesma se imposibilita. Mentres os puntos de encontro familiar se enchen de maltratadores que visitan as crianzas. Os xulgados se ateigan de mulleres que deciden non facer efectiva denuncia. Se chegan a facela. As sentenzas deitan unha e outra vez custodias compartidas con agresores, As comisarías se valeiran de efectivos para vixiar as ordes de afastamento. Os medios procuran o morbo nos feminicidios. As vítimas seguen cuestionadas. O machismo segue, eh, continúa ocupando o espazo público e se branquea aos reaccionarios que combaten os avances do feminismo. A mensaxe que de verdade precisamos reiterar hoxe é que a mobilización e a loita pola transformación social dentro do feminismo é unha tarefa que ten que ocupar os 365 días do ano, que hai que organizarse para construir dentro local ou ao nacional un feminismo forte que procura avances reais e medidas transformadoras e non fique apenas en celebracións rutinarias ou meras medidas simbólicas. A axenda non pode ter descanso, non pode descansar tampouco a única aspiración de ocupar unhas institucións incapaces de ser transformadoras. As mudanzas e as transformacións sociais son son posibles desde a base, desde a base organizadoras, organ, perdón, organizadas, e con poder para tensionar ao poder e arrancarlle os dereitos que queremos conquistar. Como arrancamos o voto, o dereito ao divorcio ou ao aborto, teremos que arrancar de un poder machista os recursos e as medidas que contribúan para o fin da violencia machista. Estamos e seguiremos na rúa porque urxe considerar a violencia machista como problema social e político de extrema gravidade. Pero para exigir cambios reais Estes asesinatos non poden ser considerados como unha máis de unha longa lista de femicidios. Non podemos asumir a continuidade dos asesinatos machistas cando nos últimos cinco anos máis de medio cento de galegas foron asesinadas por mor da violencia machista. Máis dun millar no Estado español. Exigimos que a lei galega de violencia de xénero sexe efectiva. Exigimos recursos e un compromiso de vontade real para acabar co terrorismo machista. Non queremos máis mulleres asesinadas, non queremos pésame, non queremos minutos de silencio, non queremos loito, queremos que non haxa ninguna muller máis asesinada. Querémonos libres, querémonos vivas e seguiremos en marcha ata que todas sexamos libres. plasmarnos na nosa idea de que non queremos silencios están repartidos entre compañeiras unhas botellas para facer un minuto de ruido. Queremos facer moito ruido, moito rebumbio para que isto non pare,